گاؤں جو میں پڑتا ہے آج سے سولہ سال پہلے یعنی دو ہزار ایک میں ہندوستانی فوج نے تین تینسن لڑکوں پر گولیاں چلائی اور ان کو مار دیا گیا جس میں فاروق احمد میر کا بھائی علی محمد میر جس کی عمر اس وقت اٹھارہ سال کی تھی مر گیا

أتھۍ مکانسٕے منٛز مان ژٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ ہہ یہِ گوٚو یہِ ہہ یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان فایرِنٛگ کٔرٕکھ تہٕ مورُکھ تٔتھۍ منٛز اَدٕ کیٛاہ پَتہٕ حظ گوٚو گوٚو مان ژٕ ؤری کھنٛڈ نِہُس پَتہٕ بہٕ تہِ کوٚرُکھ مےٚ اَتہِ اِنٹرٛگیشَن وِنٹرٛگیشَن تہٕ مےٚ ٲسۍ بَچہِ اَکھ زٕ زامٕتۍ ییٚتہِ ییٚلہِ کِنۍ مےٚ تِم ہیٚکۍ نہٕ پَتہٕ پَرنٲیتھٕے تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ ووت یہِ اَثر کیٛازِ زینان وینان اوسُس بٕے بٕے پَتہٕ اَدٕ کیٛاہ آج سولہ سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے گھر والوں کو حکومت کی طرف سے کوئی بھی مالی معاونت نہ ملی تباہ شدہ مکان کا معاوضہ بھی نہیں دیا گیا